conhecido antes E aí tudo seria mais normal Quem você pensa que é? Contando piadas pra mim Laura Serafim Não é quem você pensa que é Amor, isso é o meu fim Romances impossíveis Pois nessa vida não deu said chances impossíveis. Pois nessa vida não deu.